Sì, sì, sono più tranquillo. Sono vedere la macchina a terra. Fatta controvedo. Bella. Ah sì, l'ho visto, due fuori. No, stanno sopra. E dai! Non ne voglio parlare. L'ultimo moto, ma vai allucinante. Mi servono braccia. Avanza a fare qua della guarda. Fresco. Quello vuole se stanno arrivando roba tua sicuro. Morto? Ah, c'è a terra. Morto pure l'altro? Non posso. No, per cui... Oh, c'è gente, c'è gente a destra, open. Un pazzo, un pazzo. La strada di via da sopra? Eh? No, l'hai fatti tutti, sì. Sono morti tutti. <laughs> eh, vabbè, Cazzo è qui. L'ho visto, l'ho visto. A terra uno. Uh, quasi non scoppa. Vabbè, fermi no. Ehi, adesso, adesso. meno uno io dai andiamo andiamo matti allora probabile grossa non devo nada una gatta oh taglia due raga siamo qui davanti sono ancora qua Eccolo, visto Okay. Te prego, te prego, te prego, te prego, te prego, te prego. Pietà, pietà, pietà. Non ci credo, regà! L'avevo messo su! Chi mi ha guardato? Chi mi stava a guardare a me? Aspetta un attimo, aspetta. Aspetta un attimo. Prima c'è lo stesso, non ne vedete niente raga fatto. no. no. Mi sono fatti tutti e quattro, raga. Eccoli. No, no, no, no. Sì. Eh. Vai, fucile a pompa, metti il fucile a pompa. Ah no, l'hai lasciato. No, ce l'ho. No. Ah. A destra? C'è la finestra? grande! Ma vedi che roba, ma vedi quanti giochi. Bella così. Una terra. Rino, io posso fare niente, eh. No, bello. Un'altra terra. questi danno segnalato. Questi ci citto. No! No! Guarda no. Come ha fatto a non andare a terra quello? Ecco. Un'altra terra. Fate pure l'ultimo. Ti prego. Che dici, gli è convenuto? Tanto sta scappando. Bello così! Parcello!